こんにちはポピューラチャンネルのポピュラです今回こちら楽天証券で私純金を50万円分買いましたなんで50万円分も買ったかと言われればやっぱり世界情勢が不安定の中安定している資産といえば純金なんですけれどもネット上では実際に純金を買ってる人たちはほとんどの方が 積立で購入しています積立というのは毎月3000円や1万円をかけていってどんどん利益をプラスにしていくという方法ですが一方でスポット購入という1回で数十万円分数百万円分買うというやり方も世の中にはありますほとんどの方が積み立てのやり方でスポット購入で買って そっから資産を上げるという方はあまり見かけないんですよねなので今回私はスポット購入で50万円分購入いたしました買ったのは楽天証券さんです楽天証券で、えー、口座を開設しまして早速買ってみました確認できる場所がホーム画面の隣にある口座管理というところですここの保有商品一覧ってボタンを押していただくとこのページに移動します金プラチナを選びます プラチナも買えますが、プラチナはね、すごい上げ下げが激しいんですよね。そして現在、評価額はこちら。48万6256円です。50万円下回ってますが、これは手数料の関係があります。手数料がどうしてもかなりかかってしまいますので、当然最初は絶対にマイナスになります。手数料でプラスになるってことは絶対にないです。プラチナとかもあるんですけどもここの注文ボタンの「売り」を選択すると プラスになっているかマイナスになっているかを調べることができます見ればわかる通りマイナスにはなってますが現在は13,744円がマイナスになってますこのマイナスの中に手数料が含んでおりますこの評価額がプラスになれば初めて手数料を超えての利益となります現在私は 88g も持ってるみたいですね 80g を超えだとこんな感じみたいですすごいですね 80g これなんだって プラチナや銀ももちろん買えますよ。えー、現在の状況を見てみましょうか。えー、最近他の商品の金プラチナを選びます。ここでチャートっていうのがあるんですよね。これを見ると最近の売り上げの方、えー、価格の方を見ることができて今値上がりしてます こちら少しだけ値上がりしてるようです最近は横ばいが続いてるんですよね12月ぐらいに買ってたら一気にグワーンと上がってるみたいなんですけども1年単位で見てみるとやっぱり上がりがすごいよねここ何があったって感じだよねということでこちら、えー、私50万円分買ったんですけれどもこちら半年ごとに結果を発表していきたいと思ってます 半年なので今からだと8月か8月でどれだけプラスになったかまたマイナスになったかを発表いたしますでさらにその半年後に1年経過でどれだけプラスになったかマイナスになったかを調べたいと思います実際私軽くまだ数日しかやってませんが数千円毎日変わっていますねやっぱりかけてる金額が50万円なので少し値上がりとか値下がりするだけでだいぶ変わってくるんですね なのでこれから先安定情勢が続いて価格が下がると大損する可能性もありますしまたは何か問題があって一気に急騰すればもう一気に1日で数万円稼ぐってこともできますさあ半年でどうなるのか楽しみですねちなみにですが税金がかかりますえー こちら50万円分なんですけどももし100万円分売れたとしたら税金がかかってしまいます50万円以上利益が上がるとそうかかってしまうんですただし5年以上保有している場合は、えー、税金が半額になりますなので最低でも半額はなるための5年ぐらいは続けないといけないのかなって思っていますちょっと長期になりそうですがどうなるか楽しみですねプラチナゲームついで見てみましょう景気の変動が激しいですねこちらは買うのはリスキーだと思います 最近ちょっと下がってるみたいですが、リスクが高いです。銀は、銀も投げ、ちょっと上げ下げ激しいですが、もともと価格がね、ここ低いんで、全体的に見ると上下はあんまりないんですよね。ということで今回は楽天証券で金を50万円分買ってみたという動画でした。 次の動画の報告では8月にどれだけプラスになったかまたはマイナスになったかを発表いたします再生リストはどうしよう宝くじと一緒にしようかなそうですね宝くじと一緒にしますので半年ぐらい経ったら宝くじとこの純金の再生リストから覗きに見てきてください半年後どうなってるか楽しみですね何よりはやっぱり世界平和が大事なんですけどね平和すぎちゃうと価格が下がっちゃうんでどっこいどっこいですが言いたいことがあるんだよ 好き大好きやっぱ好きやっと見つけたお姫様俺が生まれてきた理由